ای گلی بهارم بیا ای گلی خزانم من ماندیم پای غم هایت هنوز انتظارم بستیگر دوری بستیگر بار موی سویم نگر رفتی تو ماندیم تنها کردیم تو خوی جگر чия хатои калом буда ты доданами дила ты даҷоли ты шайтони ту уроди блямор мила ма натонистам канда фигромаи тарафишео чия ишқа фалон ки хамад метасарфиш у ханда боми ҷаҳон ты ганда уда ҳайвон туди каляну кабина ма да кабин каҷадидон ва ба дастои ларзон додуму чизои арзон мо орзу кардам на ки афсӯз орзуҳои хазон ма як гул дорам ки гули хазони файзободай ма як дил дорам ки ҳамурам да дасти туурадай ё бите ма да дил ма ё урӯзои ширина ёд кардам шави палитех чорам этажи ёсина чӣ ха ҳаёт бирорам ту чӣ ха ҳаёт мерорӣ ту нагуфтӣ ма сабаб шаҳай ма чӣ ба да фирорӣ бардор сарталанати гап забугу чӣ дар дорӣ чӣ ба бастигар дури бастигар бораи мӯи суям нигар рафти ту мондаям тано кардиям ту хуни ҷигар дар болои дарти мадарда дари дили дари даша мамаслатаги домат баро бинама тами шав чарязди хачу алла гуфти далай гуфти магруба овази музика ба дляу суката клуба чи ба нагланамегим ки ту мес поришет каретка типа прагулка да таги домитада бисетка мазай бачидамай баҳонава тра افسانه گفتن پرزن پلی تخه طاقت کدنر وقتی که تی دا دیل مزنی تخه وقتی زنید مکنی تلا بخنده درون تسمله مگون دا سرت بشکنم شیشه ای پپلا ایفی اسنی زبایی تا ایفی چشمکای خماره دیلم خیانه تا کامی مثل ای دارد مرم خواستم دا تتوار دیلم عادت کنه من اتالیستم و تیره خدایی دایت کنه ای گلی ای گلی خزانم من ماندم پای غمایت هنوز انتظارم بستگر دوری بستگر بارمون amiga, bora muy soy amiga, dafti tu munda yam tanu навикем си ит шахер имрӯз ҷафа зод рӯз дорад леки тӯҳфаи тра интизор нест баръакс тада мехоҳад тӯҳфа кунад не трекака ва мехоҳад бигӯяд ки дига интизорат нест ту бевафоӣ дили девона чи ба ошиқи шайдо шидӣ э бевафо ҳаёти мада ай куҷо пайдо шидӣ чӣ ширин будӣ аволда ба меҳру меҳрубонӣ чӣ ба нагуфтӣ бо мер ай ҳаёти мада меҳмонӣ векада ту алами ёри бевафо мекардӣ ма дӯсти ту будам надоштум нияти номардӣ нахостум зиқ бошӣ ту даи ҳаёти дурӯза хостум як ҳаётда барат мара бини фирӯза тура ба хидрон кардум ма чӣ кори хом кардум ма дарди сарам кам набуд бо дарди ту тамом кардум ма ба ҳусни дил фиреб буд нахостум сарха хам боши ту мехостум хушбахти та намехости одам боши ту даст ба даст омади ту бо рафти даст ба даст част ба даст моҳии тиллои мекови паст бовар кардум май ғами ишқ шикаста рехтанта ба хотири ишқт бахшидум май хона гирехтанта чизе мегуфти гапота намемондум заминда не ки мара мондиву рафти ту рӯзои вазнинда дидум ки ту намешаю ма дига ход надорум я пачка дору дурун рафт ма дигаша ёд надорум чизе мегуфти гапота намемондум заминда не ки мара мондиву рафт рафти ту рӯзои вазнинда дидум ки ту намешаюма дига ход надорум як пачка дору дурум раф дига шама ёд надорум бараш омадани мада беморхонаора касалӣ кад барое ки да беморим хати дигаре хирсандӣ кад кинчи хепатсани бегонагӯ ё хеше табор шаи ҷафа фиребу дорай дихта бояд бедор шай ман надорум ҳаққи шинохтани парени нав тахи душгуфу пацан чанд бор чашидай мазаи лавта то маи ҷога хеста напаридӣ да гӯши камбахал гӯё намешносим набуди даи бахал набудиг кӯи ошиқм ба ғам гиза шабу рӯзум гӯё ҷура будем се сол гӯё набуди арӯсум гӯё бемор будум ту просто буди дилбардорум бугума дига чӣ хе дуруғота бардорум ҳис кардам надорӣ орзуи модари хуб шидана надорӣ зебум надорӣ орзуи фата пӯшидана макуна мехостум на ишқи ту мағлуб шидана неки нашид монду мақсади айғама дур шидана ту омади боба сад зора баъди шармандагит хости ки ёби маранги пешина да зиндагит неки хости дилу тидов хато кад суроға наша манесту мушиқи ти дига ба умеди ма наша то омади бо ба сад зора баъди шармандагит хости ки ёви ма ранги пешинада зиндагит не ки хости дили тидов хато кад суроғаша манесту мушиқи ти дига ба умеди ма наша studiując swojego słowa нозу кай лабакои ты нозук чашми сиёҳи ты ку бугу киҷои ты бугу кай миёи ты бугу ки дили мара шиковка тири силоҳи ты ранги ты ёфтам номи ты нес охи ачони ты нес ширини лабош ранги ширинии лабои ты нес қаҳру нозои иё ранги нозои ты нес ғамое ки ты доди ранги ғамои ты нес ҳай ғамота ширин мегузара баҳри фаромӯш шиданат интихоб кардам заҳра ты бадӣ рафтанат дареғо холӣ кардӣ шаҳра ранги чалатаги ё гум шидай мекоғум баҳра ты тасаввол те бугу иқа сӯзонданат хубай шартае ки даборад репон пиркина ютуба да ишк моло сарвата дидан ҷону марзанда нест ки ҷо поёна нигаҳдорӣ дилам кисанда нест баҳори лолаз тошнаи ёби машид некитай борони абро хита сер кади бе дил ман ашидм тиматики репом раса ба гӯшид ман надоштум чизе ки ба доштам бирава ҳӯшид ман фақат меҳр додум мехости романтика бади тесера дуд пива чаву балтика ки ғамите бырояв да борад эҷод кунам дили хыма холи када мухлисора шод кунам умри ҷавон рафт ҷавонӣ накада ҳис хыдутыра айма гирифт дод ҳазорон мухлис ты сабаб шиди ки и қадар бародар дорум ты сабаб шиди ки хандаву шодива дард дорум ты сабаб шиди ки ҳаёт да дигар шид кору борум ты сабабе ки ғами иқа ғариба мебирорум ты сабабе ки боварӣ намон дигада ичка ага неэс istemez o Lombadım aydalıçka Değiller o мекунад як э, якбораи пасти зиндагӣ чихе омад сари ма дайроном неки табрик туи муборак нилуфар неки бахшиш ма наметонад омада барое ки мастма барда иқа соли сухтаи ма иқа ғам болои дилда иқа зангои беҷавоб иқареб рӯи бидда нависта ишорида захира ашки резон ба ҷои тамошо када рақсота айдуи нигоҳ када ки ты чихе акс мегирӣ ё маҷбурӣ барышда ё ки бархас мегирӣ ё қадр мекунӣ ишқи кӯдаки таги дома ё ки ёд мекунӣ телда бадаги суратома бинакӯи ҳаёта пастива номардиша акӣ сабр кӯбара бинвай ахирсандиша барез масшау далитка кинаҳои бидара ки дигар ҳақ надорӣ бад ёд кини нилуфара уже таги чодара дид фатаи сафеда кан дига айтнеста тирам быкан умеда интизор наша зангоша бутони чорник ёфтам дарди хыча тирам биёб холик дунё ба хуби нашид сад сабр гуфтм нашид дил кафида варам кадне ки дил да қариб нашид ғам ранги сояшид рӯз ба рӯз давонда греша ты беуда мекадид ти чиқе қатишай фахр када то дудестай тамошо ки рақсоша чиқе тӯра сузонестай дил аявал мегуфе ба чакори осонест бисёр дӯстдорӣ накӣ дунё ба хубира нест роста дунё ба хубира нест ма аявал бовар намекам ҳатто соянда ки дар торикӣ тоқа мемона ва мепартояда не ки хайр чи илоҷ худо хушбахшад яке бо мумкин ёд кӣ невасузи ғам хӣ неки бидон дига намеомад мегӯям ку чизе рафта пас наояд иқа соли сухтаима иқа ғам болои дила иқа зангои беҷавоб иқа реб рӯи бида навистаи шорида захира када аксота ба ашки резон ба ҷои тамошо када раксота айдурӣ нигоҳ када ки ту чихе акс мегирӣ ё маҷбурӣ барышда ё ки барқас мегирӣ ё қадр мекунӣ ишқи кӯдаки таги дома ё ки ёд мекунӣ интихоб ки либоси арӯси табухчата ҷанг ки зиқ наша ранги ма пырай давай бугу ки дад ки халос я бо осонӣ мара таи асоб ки рӯз хов то абета шав масти шароб ки хабар ки наглабио бугу рӯзи туим да бин мара мастим чӣ хе табрикинем туи да чӣ хе аймаи ту гуфта ҷона асал бугум та чӣ хе лайранги пеш сабаби иқа ғам бугум та нигоҳ ки гили даста ёд биёр гулои чиндама ёд ки шави дароз кафри кадану уқа алама ёд ки биши аки уқада рӯзора қатид гиря када бугу доин мекадам падваритид бесуми қатита маънӣ надошт ма ис мекадам синои сентр гаштано да дои ма рис мекадам ба ҷони умри ҷавонам қасам ҷабр намекадам агар дӯст намедоштам вабше қадр намекадам агар дӯст намедоштам туро вабше қадр там намекадам и трекам мумкин намехондам неки фақат як ширафам маолиам тура дӯст медорам неки чи илоҷ худо хушбахша лек мумкин я рӯз ёд кини сӯзи неки будам дига ма нестум да барита ана чӣ бистам туед мубурак нилуфар ё денис айтре қиссаи рустамай ва бахшида мешавам ба гулнозар зодрӯз муборак тапида намешава дарди дуруни дила сад накини месӯзӣ мебини қатӣ кому тилай вақте мебини ба ханда дига да ҷавоб додесай ноодам дидава донистаи қаазоб додесай рустам ошиқат буд ку ҷону ҷигарат буд ку гулнозаи ноодам чӣ хеле то нистихот кун як зара ба ёд дорид рӯзи шинос шавира интернет сабаб шид ки ман бинум дузором тӯра ай сар то бегара мега то сара мештем гапдада шухи кадарди якдигара рӯзе моментеш омад гуфтум ки дӯстед медорум нашава рӯзе хиёнат кини то камоним ёрум ман надониста ки ты как дӯст хатима гап мезада чӣ херуд меша бугӯй таакай ҳамаш сада яй ҳамӯ чи нис мекадима дила шикастанша намихе дур меша вақте омӯхта каданша вақте гар кади дила бетони зиқиш наки баи бартас корид ҳаёти мара ты қиниш наки ошиқ накӣ ты дила ё тони хиёнат наки хоҳари дугонат қайдум як горак ба гапш накард ҳаму байда памехай раҳомо наҷидо кард ба гапи бегона рафт хичая чи кино кард дигона дӯстдорам бедигонаш коре намекна агар бгаки датеш китошна ин кораме ساکینا اگر عاشق میشی دینام کدی ترکی ما دختری خومه به دینام یفتی با بعدی ما دک ازد مکینا میباینا نسختی قدیما نودم در دریا عشق بدون که غرق کردی ما اگر عاشق میشی دینام کدی تو ترکی ما دختری خومه به دینام یفتی با بعدی ما دک ازد مکینا میباینا نسختی قدیما نودم در دریا عشق بدون که غرق کردی ما آخیرا مردی در بدون در پلان گروه پیاده دارم نگذاش ما تو آرام گردی چی با ما تفتیش نکردم باره ӯ кантактоталек ба чашми хедам дидам ӯ қадар паренота ҳар як кадомаш ҷон мегарни даста вайрон мешава ба ма чи хеёд накинам ба чи хеёд биё нашама кима вешна мегуфтам да ӯ гапи алола дӯстдорӣ карда кардана зод рӯзат муборак маам ҳақ дорам ки табрик кинумаш ирӯзиёра орзу мекардӣ ки ҷалб кинӣ ягон пацани боя ҳайронум ақли пусидаи ти кай ба кор медурояд чунки кор фаҳмондагӣ нести ти ай ақли хомат шаби зодрӯза пацаноро биғалтонда домат баъди буд чидани корат медонам уводидан зодрӯз муборак мегӯмад даши ихтиёри тида ки давомаш чизе мешава ҳамаш хоси ти ай рӯзе беқадр чиди ай бедили сангини ти ай гулнозати ихе набади кӯчо кад яке тирава آسانی یافتن دیگر را پرالی دیلی تره وقت نوبتی ماشین دیلت اوژه دا فرمد بد خاطیره های گذشته چی دو در قسمت بد رستم دیلش زخمی نه اوژه دید عذاب بهش قایه همون روز دی جیدای دیل در جا نشیده هیچ که اگر عاشق مشی دینام کردی ترکی ما دختر خوم به دینام یافتی با بعدی ما ده کزد مکنو می بینده نسختی قدیمه نو ادم در دریا عشق بدون که غرق کردی اگر عاشق مشی دینام کردی ترکی ما دختر خوم به دینام یافتی با бадима дак азад мекунем и байнда насухти қадима ноодам да дарёи ишқ будон ки ғарқ кардим ҷадидон рекардс мс зафар при участи ҷоид то ҷидоӣ мехоҳӣ ман хишбахшидан қатид хирсандита мехостум валоҳ набудам дабадид аввало гуфтани ҷидоӣ хегап набудам ода як саволам ҷавоб де беақли ё киҳо ва ғамота як та як та мечинам дар метам вазвратка дили мара да каси дигар метам ты намеарзӣ ба ишқи мишқи мапоки калонай ти як баҳоре ҳастӣ ки ба диди моҳ хазоне ма чишмако таёд кунам чокнам чи меяй дастам дар дуруни ғамои ты боварки хидмат бастам ҳалқае дар дастом ба ду ҳалқаи рӯ рӯз гиреҳ зад ай систем истифода бурда рӯи дилм ба тез зацила мекам дастоера тарафи масанг задест ай аё дар рӯи дилм зарбаша ба ғам задест ай душмани кас начаша аз лобера кашидестм монда шидм қувват наст мо одамм битолестм ашки резони ман ин дили нолони ман намехоҳам дубора ба ишқат кун خلقتیت خسته شدم ای از آب فراموشت میکنم زی دردم میشوم خلاص من نمیخوام ایا طبیت رای ما دور کدستای میخوام دوام پشت بیام ناموز مجبور کدستای مگیر از سری روح من نمیمونه که یک جاشم ناموز دشمنی مای میخوا کی ما جداشم دردی دیلی شب وجود کدام تا قفص استی نه چشم مبینه کاروتا و دیل ای چا مبینه دیل ده تنگی مستو مبردارتا دوباشه باید طلب میکنه از حد برا گرد نخوشه گریه به اوز دستی خوندیلی دریده بار بگرده یک اوز مشینی شنیده گوش کرده نکی نیومد گفتک برای پیار ای تا یا براشه مخلصم شید نچی به خبر ای کم تری دیگه تا قد که مخلص مکنم تو گانات هم یاد مرای نمگیرم خماری اوازات هم ما خشبخت نشیدم مایلی تو خشبختی دنیاشه دامون نامرام مگر یکم بخشش باشه عشقت کنم باور غم قطید خسته شدم ای از آب فراموشت میکنم زی دردن میشوم خلاص عشقی ریزونی من این دلی نالونی من نمیخوام دوباره به عشقت کنم باور غم قطید باشید خسته شدم عیزا فراموشم میکنم زی dediler dostum Başıma ки ҳеҷ кана бинаин мусбати кимакӣ айса душмани мо мебина интихоби дил бугумад ё билҳаваси бегона мара меган чокаде бегумон шаваш метонад дил агина гор мекунам ҳар бори тӯра диданда фикри рафтан та надоштум вақти ошиқ шиданда медонистам билҳаваси моил намекадам дилама عاشق بر تو تو عاشق بر سوم خوشرو گیرا هم سفری قال گفتم راه گذاری به وفا بدای گلی گلدانی خونه گفتم کپ که در شکار بدای تی انتظار بدی یا برای لایدار باشه تو بیزنس و شب دونی افغان خیتای باشه و جامی تر سر دادن دیگه نمیشه من کده گرد سی مردیم نمیمونه نمیشه و زنگ زده بحانه میکنی گوی و مد ترا بدنام کدم روز همه فهمی بد میگوی که فکروی خام کدم دشتم گیاش چه و دشمه در تایی دست مرم میگنه روز طبی چه خیلو боги маста гапои восах мерасама хафа и тақдирам корои тӯра дида дигар намефорам ки зангирам гаштам гити озоди шамоли рашки маҷнумес имрӯзайбашон ту мерай ранги манамегам без худо чашра сер кина ки то ба дигар чӣ нараси интихоби дил биди пеш аози билҳаваси дарди дилам дӯстон ба шумо мегум ошиқон عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک جانسوز است ای عاشقان ортопеди модар талиашим гуфта гард беақлотат маипшид висиякиаланат картина солаш рафта пиш кушад нагу западлое быги дарта сигарета быги бардору пиёнша сарки навистани репа ки то оси гинаҳгори да назари упаскуда фомо ғайрат када эсто чигапое нагуф руда ты наме арзи уда усумдорай ты бекори уда мерс мефора а ты даже велик надори ура кату кутушай баланси даде миллионершай ты рудамаскай бе номусиба бую мусафеча сумой записист студияра расход ки яговарда накӣ беномӯз фикрӣ мӯи сафеди модар таолиёшум гуфта гард беақл отад маипшид бистяк сол калонат кад сини солаш рафта пиршид хати айёми пиришда даст шагир қуввати дилша як бор фахр ки надида бачай калон кадагиша то кай ай пишти то сараш хам боша кӯча да сатыми хонара шояд рӯзе набини хонада ба умеди ю ҷурои авай даънат наша да пасти зан мебини чихе хича қафо мекаша баду вақт суд надора пушаймонид зуд бовардони نیسته گریه یاد جورت پدر مادر کو ستودیا تا محکم که سراخت میکنه کامش ما جواب میگم میاد دمش ای مانندی با ما شو کسه براش خدا ما سال کش کدی دیدی پچکای سوما دید نو دیده را تا خش کفی ولیم وقت تر کفا گردی را هدا که بد نداره چه ما ستودیا ریب گفتن یاد با که خدا را ایش که باری خوبی تا پش روی نمکنه یاد دای دست دی چی نیا در اولیش میکنن جا تا ریب گفتن شش سالی عمری خیتا بربا دادی خید که دانشگاه میخونی ای بچه саводи бас хела хурди гашти ёшиам меёр дора я бор ниго ҷурои пеши ти чӣ кор дорам вақти расида ки зиндагита ба қабкалам шиди ай пиштиряб нигоҳ чӣ хета корои арам шишти ҳар шаб мастида студи ҳар шавар намуд дар рӯз ба хид биёа ки баса як бор биҷиқад номуз хидит сад фоиз медонӣ роҳи рафтат хатоа як бор нигоҳ ай пишти ту чанд қадар гапи чапоа я то дӯстои аё салакҳо садли ман дига ошиқ намешам боварӣ да духтарон аст дигама ошиқ намешам духтар хиёнаткорам ба садурум дил мебаранда ҳаёдамашон мо расундор боши ёшиқ биша ошиқ меша пулдори камбағал ошиқ наша шиданда ты ҳақ надори ёшиқ шиди месӯзӣ чӣ хеле ки масухтесам ура шаву рӯз дохтесам адаи ҷағам хӯрдесам камбағал ба меркалон кад ясумдор ура фалон кад даром диди сетангара пеша қибшакалон кад марҳароми беномӯз да чиво бидар асво ты тоқа арӯси мане бидар ярӯси чанд касо баро чӣ коро накардам ба қадрим нарасиди ҷон матаги подамон шудм аму хелам нағз надидим дӯстдори ман надонистм дате чихе бугума ҳар рӯз диданид мерафтм айдушанбе бароғуна як ҳафта да қариб дубо мерафтм ба пои хаста ҳаро мегуфти ӯ бола намемоди қапм даста мегуфти як пешм нарабе тизиқ мешавма тизиқ наша гуфта датайдон то рӯз кадм душавма дӯстдори дуру атом гуфта накаи дихта намеша ба худоя бача бозай хатиш хушбахт намеша ишанбе ба ишанбе миёй ту чира медони ярусӣ дода гаштай гуфта нака намедони суратота нишон дода то бая чи ҳаром бидай дасабӣ қапану болай бишапан та саво бидай ебеақи э, седли дига ба зани намегирад мара кам бағал нагӯ оҳи кам баса ҳамаш бон бидак ту бола намедонӣ дастум доро дода гаштай ту як пайрави шайтонӣ да духтарои ҳозира ишқ да кисай ба чашидай ҳоли шавҳара надида хит ки мазашат чашидай сабаби ҷидо шави моқатин пиёда безор шидози фақат а мошина дӯстдори мошин дороши бугу хидыдай марафти ё бурданут бурда боши ма ҳайрон ба иққа коро ту чӣ хеме мурда боши ту бе исо парен дорӣ бо чанта ҳошай паса як таш такси чорта сета дигарош барои балансай бо чанта шай пушти насай ранги моошӣ ქდასე მარაკასე ბაზადანე გამაღალიში კასა ბრცენო მეროი მარა დადილიანო კასორ ხათი მოში ხინაკენ ты динамиканым ты быди хаётым ты быди зиндагим марадаты ганда кадан гуё кадамыт бади имрӯз хидманам иёбум байни инсонҳои хушбахт мара дилу меҷи қадасу помешава карах бо чанд пешномера дастон дига наменависа ты тоқат намекуни ғами мара ҳатто нимшаб шабе бо ту нишастам ҳамзанем назди ма ошиқум дӯстуд медорум ғамзадам меган чашмом ай бехобӣ расилхан ма ҳечи назадам шабе насиб сарс бадик ғамзадае ки и қассо туед муборак мегуфт ирӯз навбати тай биё туи ма муборака май аз наи шуд мешам бестрепстарс рекард қассос гирифтан чашмои мара кур кардабд хоҳараш дигар роҳ надоранд урамада метанаш ба рақс бозӣ рафта бад гирифтаи дасти ёро марама ки як та гали файзободам меёрам худора зора мекардам туюм биашод мешам хитки занам қайсангали тыву хоҳари шуд меша шумо ҳар дад рӯзи туюм мебине хирсанди ма ҳаётона месӯзонам сӯзондан зиндагима датаи нагор нидам мабади ки ҳақ бидам ҳамсоято чӣ мегуфтанд бид насабр ты да дӯстдорӣ набад ранги ма ба оби чашм шабое бедорӣ набад ты насохтай ранги ма оли надидай сӯхтана ма зайбат шиду маиқа оби чашм рехтана ма нахостум рафтан та ту мехости ай ма бирай ма гуфтум ранги ты нестай ты гуфти ранги ты пырай гуфтум ишқи да дил май гуфти ки сарыш бите гуфтум суратот мемона ты гуфти дарыш бите бадирафтадитоташи нафрати ма баланчит кабахаля Maşini peşi peş Valata boşat me barra Hadi ka aşıkı derdim Edilim durun beklime kışlayız бетелма навардоштӣ да хонат набудай фарухи гуфтагии ты бачаи холат набудай рӯзи зод рӯзат қатӣ манучер тамошо рафтай шави дерождани даҳмат ба қадат хисса гирифтай оҳмаи сода будам парени ё хирона да даҳани кадомиш тол то мехира номат ты давно рафтагии ай фикри ёди хаёлшон ты арӯзшо набуди просто буди қанчиқшон